संपलो संपलो उभं काम काम माहिती जिंदगीचा एक काम करतो जातो मस्त पैकी बिअर आणतो ती मग तरी शांत होईल यार झालं का काम हो सर हा गे नवीन प्रोजेक्ट आणि दोन दिवसाच्या आतात मला काम झालेलं पाहिजे यायला यार आता कुठं काम संपलं यायला सर पण आणि डोक्याची आई भणकून टाकली रेने एक बाबू एवढा वेळ झाला निघायला पाहिजे या पोरांकडे

जायचं ना इथे का बसलो अरे ओटो काय जाते एवढा उशीर कस काय लागला अरे काम काम रे पूर्ण वैतागाला जिंदगीचा झाला टाकायला पूर्ण चिंता करत झाला यार अरे आज तर आमुषा इकडनं नको मी काही येत नाही अरे काय असं काय आमुष काय नाही काय तुझ्या आई आता चालू मी पण ही जागा पार्ट तरी मस्त आहे रे मस्त ಎಲ್ಲ ಭೂತ್ ಭೂತ್ ಭೂತ್ ಭೂತ್ ಭೂತ್ ಭೂತ ಭೂತೈನ ಆತದ ನಿಗುದ್ದಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಭೂತ್ ಭೂತ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಆತ आईला ते शेपोटी कोण करत बसले तरी तिथे बरं जाऊ दे असतील करत असतील ते पण मारतो एक एक रम त्यांच्या करतो आपली तीनशे तरी निवडून एकदा इथे काय घालला तरी अभ्यास करतोय ते बापाने घरचं लाईट बिल भरलं ना की इथून अभ्यास करायला तर तुमच्या आमच्या बा- आम्हाला बोलतात माहिती आहे का आईला वर्षाली तर तू काय करलास रे धोका दिलाय पूर्ण धोका दिलाय नाही काय बरोबर आहे रे म्हणजे बघ ना आपण पोरी पाठवायच्या आपण पोरी इंगेज करायच्या कस तर घ्या काळजारला कोणती पोरगी इंगेज होती साले दुसरे कावळे त्यांना उडून येतात आणि आपल्या जवळ गमतीचे ठेवतात काय तू काय करलास रे इथं अरे भाई मला डॉक्टर बनायचं होत डॉक्टर बनायचं होत का काय घेतलंस त्या बापाने आठ म्हणून डॉक्टर की केली का हा जायला भिकत झाले अरे काय नाही रे यार पूर्ण जिंदगीला फार वाईटावून गेलो त्याला कशी बजे पोरगी पडली बापा दर्शी आवडली नाही ती जसं का त्याने माझ्यासाठी नाही काही यायचं राय पटवून ठेवली काय अरे नाही काय त्याला कोणी पटेल यार बरोबर आहे बरोबर आहे हाताला लागले रे म्हणजे संकट सामना करायला कोणाला नको मुलगी सोडून गेली कर आत्महत्या काही थोडीफार का टेन्शन आली तर कर आत्महत्या अरे टेन्शन सामना करा ना तुम्ही पण त्यांना एवढं कळत नाही ना पण नो पण तुम्ही मेल्यावर तुमच्या घरच्यांचं कसं होईल ते कोणाच्या तोंडाकडे बघून जगतील यांचा भान कोणालाच नाही आहे फक्त एवढंच माहिती आहे की शेवटचा उपाय कोणता तर आत्महत्या मारा तुमच्या आईला तुमच्या अच्छा अरे अरे ऑनलाईन फ्रेंडशिप झाली ना चालेल एक मस्त सेल्फी काढू आपण नाही खाली बस खाली बसा खाली बस खाली बस घातली नाही कुठे गेली रे कॅमेरा खराब झाला रे तू जरा इकडून बस रे इकडून बस तू इकडे रे आईला कॅमेरा तर इकडनं नको बाबा मी काही येत नाही अहो काय कॅम कॅम कॅमेरा कॅमेरा खराब झाले ते नीट अरे तुम्हाला काही मटन माशी काही हवी आहे का तुम्हाला अरे मटन लय स्वस्त झाले आता आमची आजी एकदम भारी मस्त मटन करते तुला तुला डॉक्टर बनायचं आहे ना आर्टमधून अरे हो ना कोण म्हटलं होत नाही होतं बिंदास आणि तू तुला ते वॉटर पूर्ण धोका दिलाय ना होत रात्र बा लय पोरी गा जाऊ दे काय बोल थोडं शिवायला तुला माझे कसं शोष नको तुला बरं तुम्ही बसा मी मी आलो मी आलो बसा तुम्ही आलो देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा देवा वाचलो रे बाबू आमुशे आमुशे आमुशे आमुशे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं बरोबर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तुम्हाला माहिती आहे की व्हिडिओला लाईक करा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बेल ऐकायला दाबायला प्लीज विसरू नका जेणेकरून मी जे जे नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहील आणि हो कोरोना व्हायरस जो सतत वाढत चालला आहे तर मोदी सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत प्लीज त्यांचं पालन करा ही नम्र विनंती जय हिंद వందే మాత్రం